Thank you. te vois que quelques instants, mais ta beauté est si intense que nous s'en souvient toute notre existence. te vois que quelques instants, mais ta beauté est si intense que l'on s'en souvient toute notre existence. كتير على كل حاجه عملتوها آه. لينا آه، آه. بجد مبسوطه قوي اني انا هبقى في المكان ده وبتمنى كل الناس تبقى معانا بجد مكان جميل جدا